Time is the ego's trick. El tiempo es el truco que tiene el ego. It always wants you to feel, feel guilty about the past. Siempre quiere que te sientas culpable acerca de tu pasado. Something that you've done wrong. Sobre algo que hiciste mal en el pasado. That you cannot forget about. Que no puedes olvidar. Something someone else has done Algo que alguien ha hecho mal. That you cannot forget about. Que no puedes olvidar. And then it uses the future. Y luego utiliza el futuro to say that it's going to be just, just as bad. Que va a ser igual de malo. That you're going to be doomed in the future. Que vas a que vas a estar predeterminado en el futuro para el mal. And that's why people are so depressed. Por eso que la gente se deprime. Because their past was not happy. Porque su pasado no era feliz. And they think their future will y be the same. que su futuro será igual. And in the most extreme form. Y en la forma más extrema. That's when people try to commit suicide. Ahí es cuando la gente quiere suicidarse. Because they lose all hope. Porque pierden toda esperanza. That anything will ever get any de better. que algo podía mejorar en sus vidas. And the ego is like a death wish. El ego es como un deseo de muerte. The ego is happy with the idea of suicide. El ego está feliz con la idea del suicidio. That you could actually kill yourself. Eh, con la idea de que realmente podrías matarte a ti mismo. But your soul cannot die. Pero tu alma no puede morir jamás. You can try to kill yourself over and over again. Puedes intentar asesinarte a ti mismo una y otra vez. Uh, for thousands of years. Durante miles de años. Uh, but the light will never go out. Pero la luz no se apagará nunca. You really can't kill yourself. Realmente no te puedes matar. Uh, but you can make yourself uh, miserable. Pero sí puedes hacerte miserable. And that is not truly living. Y eso no es vivir realmente. So to be truly healthy Así que para estar realmente saludable is to be truly peaceful. y estar realmente, es estar realmente en paz. Peace of mind is not a small gift, La paz de la mente no es un regalo niño and it does take practice. y realmente pide un poco de práctica. But what else do you have to practice on? ¿Qué más, ¿En qué más vas a invertir tu tiempo sino en practicar? Yeah, what else is worth your effort? ¿Qué más eh, que más que vale la pena tu esfuerzo. When you follow the ego, cuando sigues al ego, you go for things of this world. Buscas cosas de este mundo. Like uh, money and possessions. Como dinero y posesiones. Pleasure. Placeres. Status. Estatus. Comfort. Confort. Convenience. Conveniencia. Uh, they're all very temporary. Todas son eh, cosas temporales. And you can be afraid that you will lose what you have puedes tener miedo de que perderás aquello que tienes. Because it can away in an instant. Porque en un instante pudieras perderlo todo. when you cultivate integrity, Pero cuando cultivas la integridad honesty, y la honestidad y la paciencia y el respeto y la comunicación, These are qualities Estas son cualidades that are of your real self. Que, que son de tu ser verdadero. that will be with you always. Que te acompañarán siempre. As you awaken to your true self. A medida que despiertas a tu verdadero ser. So we learn to let go of the temporary. Así que aprendemos a dejar pasar lo temporal. And to value what is eternal. Y empezamos a valorar aquello que es eterno. Because uh, eternity is, is not going to pass away. Porque la eternidad no va a pasar, no la vas a perder. But the rest of this world just, Pero el resto de este mundo it's just like shadows. es como una gran sombra. Here one moment and then gone the next. Un, un momento tienes aquí, al momento siguiente ya no lo